Gloire à Dieu. Si la pluie n'a pas enlevé votre Alléluia, je dis gloire à Dieu. La pluie de bénition aujourd'hui. La pluie de puissance ce jour. Miracle dans ta vie. Le salut dans ta vie. La délivrance dans ta vie. Et tout domaine de ta vie Va goûter, expérimenter la touche de guérison du Seigneur au nom de Jésus. Quand est-ce que ta bénédiction va venir J'ai dit ta bénédiction, c'est pour quand Maintenant, maintenant, maintenant. Ici, à Ouyo, ici, dans tous les lieux, nous sommes connectés. Nous sommes connectés à la puissance de Dieu. Nous sommes connectés à la gloire de Dieu. Et les bénédictions de la croix seront sur nous ici, dans nos nations, dans notre nation Nigeria, dans toutes les nations d'Afrique, dans toutes les nations au-delà d'Afrique. Bénédiction de la croix sur tout le monde au nom de Jésus. J'aurai mon miracle je recevrai mon miracle qui te soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Notre Seigneur est grand, plus grand que tes problèmes, hein. plus grand que tes inquiétudes, plus grand que tes souffrances. Il est plus grand que ta situation. Et ce soir, quand nous venons pour célébrer la croix de Christ une fois encore, tu verras que le nom de Christ, la puissance de Christ, les provisions de Christ, tout ce qu'il a fait sera plus grand que tous tes problèmes au nom de Jésus. Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Oh, nous te glorifions pour ce que tu es, nous te glorifions pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu feras dans chaque vie, partout, dans toutes les nations, ici ce soir, nous prions Seigneur que tout ce qui trouble ton peuple soit subjugué sous la croix de Christ au nom de Jésus. Le péché sera pardonné. La paix viendra dans les cœurs. Et ta puissance de la croix guérira toute infimité et toute maladie au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir, partout, main de témoignage dans chaque bouche. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et quelqu'un crie un autre Amen avant de s'asseoir. Merci et que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas entendu un Amen pour ça. Vous pouvez vous asseoir dans la bénédiction du Seigneur. Ce soir, nous considérons Somme 67. Psaume 67. Les versets 1 et 2. Verset 2, lui second. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face nous allons rendre ça personnel. Ce verset 2, Louis II. Que Dieu a pitié de moi. Je vais t'entendre répéter cela. Et qu'il me bénisse. Répétez. Et qu'il fasse luire sur moi sa face. quest ce qui va arriver ce soir. C'est quand la face de Dieu, lui sur toi, tes péchés seront pardonnés. Ton cœur sera changé. Ta vie sera transformée. Et toute maladie dans ton corps, tout va disparaître. Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant du ciel, le Dieu de toutes les possibilités, le Dieu de toute puissance, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu Père des cieux et de la terre, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, le Créateur et le Maître et le Rédempteur de tous les hommes, Dieu, aie pitié de moi. Il a été miséricorde de enfants d'Israël. Ils ont été délivrés d'Égypte. Il a fait pitié. Il a eu pitié de ces gens, de l'ancien temps. Et tous leurs problèmes ont été ôtés. Et comme nous venons et nous répétons la prière du psalmiste et nous disons que Dieu ait pitié de nous. La délivrance viendra pour toi. La puissance viendra pour toi. L'autorité viendra pour toi. Toutes les impossibilités de ta vie deviendront possibles au nom de Jésus. Et béni, qui nous bénisse, qui nous bénisse. Il y avait un homme dans la Bible, son nom est Jabez il avait des calamités, il avait des souffrances, il avait des oppressions, il avait des liens, il avait des, beaucoup de choses dans sa vie. Il a fait une prière, dit Seigneur, bénis-moi. Et tout ce, tout ce qui est dans sa vie a changé. Et quand tu viens ce soir et tu fais cette prière, tu dis, oh Dieu, aie pitié de moi et bénis-moi. Toute mauvaise chose va disparaître. Ta vie va changer et la puissance, la gloire du Dieu Tout-Puissant vont descendre dans ta vie. Et ce soir, ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais exprimé dans ta vie, tu l'auras au nom de Jésus. Tu dois rendre ça personnel. Et tu dois avoir la foi personnelle, la confiance personnelle au Seigneur. Que le Dieu du ciel ait pitié de moi ici sur la terre et qu'il me bénisse qu'il fasse luire sa face sur moi. Ôte ta colère de moi, ôte le châtiment de ma vie, ôte tout, tout ce dont tu es furieux contre moi, ôte cela, la pollution, le pouvoir de tous mes péchés, et que ton, ta face luise sur moi. Et ça va t'arriver ce soir le ciel va sourire en ta faveur. Dieu va sourire en ta faveur. Et la face de Dieu va luire sur ta vie au nom de Jésus. Lorsque cela se passe, tout ce que tu as fait par le passé, Dieu dira, va gratuitement, je ne vais plus te punir. Va librement, je ne vais plus avoir, il n'y aura plus de conséquences de tes péchés Tue-toi. toi parce que la face du Seigneur lui, lui sur toi. Verset 3 maintenant, Louis II, verset 3. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations, ton salut. Dans le Samis... il écrit en tant que prophète. Et la, il regardait dans l'avenir au jour que Christ viendra, quand il sera sur la croix, quand le sacrifice de Christ sur la croix va expier les péchés de toutes les nations pour que ton salut, un côté, ton secours d'un côté, mettez les deux ensemble, ton secours salvateur soit visible parmi toutes les nations. Voilà pourquoi nous avons ce type de croisade, une croisade mondiale qui apporte les bénédictions sur toutes les nations du monde. Et quelle que soit la nation dans laquelle tu te trouves ce soir, les bénédictions de la croix seront sur ta nation, seront sur chaque famille dans cette nation. Quiconque est connecté, quiconque est associé, quiconque vient au Seigneur et dit au Seigneur, nous voici dans notre nation. Aucune nation n'est exemptée. Aucune nation n'est oubliée par le Seigneur. Ce que Christ a fait sur la croix du calvaire, il l'a fait pour chaque nation. Il l'a fait pour notre nation. Vous savez, il y a des gens, ils pensent, parce qu'ils ne comprennent pas. Et nous devons leur dire, vous et moi, nous devons leur dire. Ils disent, oh, la chrétienté, Christ mourant sur la croix, c'est seulement pour les Juifs. Non, toutes les nations dit, la chrétienté, c'est pour ceux qui sont de l'Occident et ceux qui sont à l'Orient et ceux qui sont au Nord et ceux qui sont au Sud. Non, pour toutes les nations. La guérison pour toutes les nations. Le salut pour toutes les nations. La puissance pour toutes les nations. La délivrance, la libération pour toutes les nations. Pour que ta voix soit se fasse connaître sur la terre et parmi toutes les nations ton salut. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. Vous allez expérimenter ce secours, le salut pour vous ce soir, la guérison pour vous ce soir, la délivrance pour vous ce soir, la rédemption pour vous ce soir, la provision pour vous ce soir, la joie et le bonheur pour vous ce soir au nom de Jésus. que que Dieu ait pitié de nous. C'est comme ça ce pécheur a prié, dont Jésus a parlé, et le pécheur est venu, il ne pouvait même pas lever la tête, et il frappait la poitrine, il savait qu'il était un pécheur, et toute la prière que que a fait. que Dieu ait pitié de moi, moi qui suis un pécheur, et comme si tu fais cette prière ce soir, c'est la prière qui vient d'un cœur pénitent, d'un cœur pénitent, c'est la prière qui vient d'un cœur soumis. Et quand tu le fais ce soir, la miséricorde de Dieu, son salut, sa guérison, sa bénédiction viendront sur ta vie. Seigneur, que Dieu ait pitié de moi et qu'il me bénisse, et qu'il me bénisse. Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour te bénir, pour te détourner de tous tes péchés, et il le fait à tout moment. Il n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va te bénir ce soir. Il va pardonner tes péchés ce soir. Il va ôter cette calamité ce soir. Alors, les bénédictions de la guérison, je me réjouis avec toi ce soir. La guérison viendra pour toi. La guérison va t'atteindre là-bas et ton visage va luire, que ta face luise sur moi. La lumière qui vient de Christ, la lumière du calvaire, va luire sur ta vie. Alors, sa voix sera connue pour toi et son secours de salut dans notre nation. J'ai dit dans notre nation, dans toutes les autres nations, tout le monde connecté ce soir, la bénédiction viendra sur votre vie. Ce soir, je vous parle du message Les bénédictions de la croix pour toutes les nations. Les bénédictions de la croix pour toutes les nations. En Galates chapitre 3, verset 8. En Galates chapitre 3, verset 8. Il nous dit la même chose. Parce que l'Écriture prévoyait que Dieu, aussi les l'Écriture prévoyant, que Dieu justifierait les païens par la foi. Dieu justifierait les incroyants par la foi. Dieu justifierait tout pécheur par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Retenez cela dans votre cœur. Retenez ça dans votre esprit qu'en Christ, le Christ qui est moi pour nous, en Christ, le Christ qui a été crucifié sur la croix du calvaire. En toi, toutes les nations seront bénies. Les bénédictions de la croix pour toutes les nations. Un message en trois perspectives. Premièrement, C'est pour toutes les nations. Alors nous voyons premièrement sauver la santé par Christ pour toutes les nations. Deuxièmement, le salut et la sainteté à travers le crucifié dans toutes les nations. Le salut et la sainteté, ce n'est pas seulement pour une nation, ce n'est pas seulement pour Israël, c'est pour toutes les nations et c'est pour tous les païens, tout le monde, partout, les Écritures ont confirmé qu'en toi, toutes les nations seront bénies. Le salut et la sainteté, le salut et la justice à travers le crucifié dans toutes les nations. Et troisième point, le secours surnaturel. Le Seigneur va te secourir ce soir. Je vais entendre ton Amen. Le Seigneur apporte le secours surnaturel. Ça veut dire quoi? quelque chose au-delà de la puissance humaine, de la force humaine, de la capacité humaine. Ce que les experts du monde ont formé des gens, ce qu'ils n'ont pas pu faire pour toi. Le Seigneur ce soir le fera pour chacun de nous. Le secours surnaturel de la croix. S'il a déjà fait. Christ a été déjà crucifié. Et le Seigneur a pourvu et a fait, a tracé le chemin pour que tu aies la bénédiction du Seigneur. Parce qu'il a déjà fait ce qu'il faut faire, c'est de te lever, de dire Seigneur, je suis là. Et c'est toi le Dieu de toute chair. Et me voici, j'ai besoin du secours, j'ai besoin de la force, j'ai besoin de les habiletés, j'ai besoin de la capacité, j'ai besoin de la capacité, de la puissance. Le Seigneur viendra ce soir, ce soir, ce soir, pour toi et le Seigneur viendra et les bénédictions de Dieu viendront sur ta vie au nom de Jésus. Premier point. La santé salvatrice. La santé salvatrice par Christ pour toutes les nations. Marc chapitre 15, chapitre 16, 15. Il dit, allez par tout le monde par toutes les nations du monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez cela Toutes les nations et toute créature dans, pour que l'évangile vous parvienne. Vous savez quoi Quand il dit l'évangile, la bonne nouvelle, cela veut dire quelque chose qui va changer ta vie. Là, il y avait la tristesse, la joie viendra. Là, il y avait euh, le chagrin, il y aura le, bonheur. Quand il y a quelque chose, quand il y a la souffrance, le soulagement viendra. La bonne nouvelle, quel que soit ce que tu as enduit maintenant, quel que soit le problème, quel que soit le défi, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quel que soit le manquement, le Seigneur est venu et il apporte les bénédictions sur ta vie. C'est pour moi. J'ai dit, c'est pour moi. Le salut sera pour toi au nom de Jésus. La délivrance sera pour toi au nom de Jésus. Allez alors par tout le monde, dans toutes les nations, toutes tribus, toutes communautés, et vous prêchez, vous déclarez, vous proclamez l'évangile, la bonne nouvelle. et le sacrifice de Jésus-Christ, ce qu'il a déjà fait. Proclamez cela à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, ce qu'il faut faire, c'est quand tu dois croire. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Croire, ça veut dire quoi Ce que ça veut dire, tu cherches la lumière tu étais dans les ténèbres. Et tu comprends. Quand tu fermes ta porte, il y a les ténèbres dedans. Et je crie vers toi. Tu as dit, la lumière est là. tu crois cela, que la lumière est arrivée, là où je t'annonce, tu vas ouvrir ta porte, tu vas sortir et tu viendras à la lumière. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? c'est que tu étais dans les ténèbres, dans les ténèbres du péché, dans les ténèbres du mal, dans les ténèbres de l'occultisme, dans les ténèbres d'idolâtrie, l'idolâtrie... et les ténèbres te couvraient. Et tu dis, oh, j'ai de bonnes nouvelle pour toi, j'ai de bonnes informations pour toi, j'ai l'évangile pour toi, la lumière du monde est Christ. Et il veut apporter la lumière, l'illumination pour toi. Il veut apporter la lumière, la lumière du salut, la joie du salut. Et il veut changer ta vie. Si tu crois à cela, tu viendras, tu vas ouvrir ta porte. Tu vas ouvrir la porte de ton cœur. Tu ne fermes pas. Tu ne diras pas que j'ai la tradition, j'ai la religion, j'ai les idoles, j'ai un vieux quelque part, j'ai une vieille quelque part, qui va passer quelque chose sur mon ventre. Si tu crois, tu vas sortir de ces ténèbres et tu viendras à Christ, la lumière du monde. Tu viendras ce soir. Il dit, tu viendras ce soir. Et comme tu viens, toutes les ténèbres immédiatement, instantanément, vont disparaître maintenant. La lumière. Ne chasse pas les ténèbres. Un peu, un peu, un peu, un peu. Est-ce que tu étais dans une chambre qui est sombre, totalement sombre, totalement sombre, et tu appuies l'interrupteur, la lumière ne brille pas dans un coin 10%, 5% après ou 20% après. Non, dès que tu allumes, toute la salle est illuminée, éclairée, parce que c'est instantané. Toutes les ténèbres disparaissent quand tu viens à Christ comme tu écoutes l'évangile, quand tu viens à Christ, comme tu écoutes la bonne nouvelle, toutes les ténèbres instantanément, immédiatement, que Christ, la lumière, vient, toutes les ténèbres vont disparaître. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais vous savez, il y a des gens, je prie que tu ne sois pas dans cette catégorie-là. Je ne serai pas dans cette catégorie. Je viens t'entendre. Je ne serai pas dans cette catégorie. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi Parce qu'il reste dans les ténèbres. Il ne vient pas à la lumière. Parce qu'il est resté dans les ténèbres de l'idolâtrie, de l'occultisme, dans les ténèbres du gangstérisme, dans les ténèbres de l'alcool, dans les ténèbres de marijuana, dans les ténèbres du mal, dans les ténèbres du diable. Parce qu'il est resté. Il dit, moi je vais rester ici avec Satan, avec le diable, avec les gangs. Je vais rester ici. Là où le diable va, c'est là où j'irai. Et le diable est déjà condamné. Satan est déjà condamné et Satan passera l'éternité en enfer pour toute l'éternité. Alors, ceux qui s'attachent à Satan, les ténèbres, leurs péchés depuis, ils font leur choix et ils disent qu'ils veulent être condamnés avec Satan. Moi, je ne serai pas condamné avec Satan. Moi, je ne serai pas condamné dans le péché. Tu dois quitter les péchés. Tu dois abandonner les péchés tu dois quitter les péchés. Et tu dis, Satan, que tu le veilles ou pas, je ne resterai pas avec toi. Je ne vais pas voyager avec toi. Je ne vais pas périr avec toi. Et tu t'arraches de la main de ce Satan et tu viens à la lumière. Alors je te félicite. Tu es sauvé au nom de Jésus. Alors, chapitre 13 verset 10. Marc, chapitre 13, verset 10. Il faut premièrement, rappelez-vous, ça c'est la bonne nouvelle, l'évangile, rappelez-vous. Ça c'est les bonnes informations, rappelez-vous. C'est le message qui vient du cal de Christ, le Christ du calvaire, pour changer ta vie et apporter la joie et le bonheur, la guérison et le salut et la vie éternelle pour toi, l'évangile. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et ce que nous faisons maintenant, nous jouons notre rôle, ton rôle, c'est d'accepter l'évangile, de croire à l'évangile, d'embrasser l'évangile, de, de personnaliser l'évangile et de dire, c'est pour moi, et toute bénédiction dans l'évangile sera pour toi au nom de Jésus. Premièrement donc, la santé salvatrice, la santé salvatrice, la guérison, la santé salvatrice, la délivrance. Par Christ, pour toutes les nations, et pour toi, pour moi, pour moi. Alors tu vas le prouver ce soir quand il va t'inviter à venir à Christ, de quitter les ténèbres et devenir la lumière. Et tu auras l'évangile, la bonne nouvelle pour expérimenter dans ta vie. Deuxième point maintenant. Le salut et la sainteté à travers le crucifié dans toutes les nations. Une fois encore, le salut pour, pour le monde dans toutes les nations une fois encore la justice euh, pour chacun dans toutes les nations. Comme tu viens au Seigneur et tu réalises qu'il a fait la provision pour toi, et il veut que tu viennes seulement, que tu sortes de là où tu étais, et que tu viennes au salut du Seigneur et la justice du Seigneur. Maintenant, attendez, la justice, la sainteté. Vous savez, il y a des gens qui cousent leurs propres vêtements de justice. C'est ce que Adam et Ève ont essayé de faire. Et depuis ce temps-là, tous les descendants d'Adam et Ève, ils essaient de coudre leurs habits eux-mêmes. Les vêtements de justice, les vêtements de sainteté. Et quand Christ est venu maintenant et il leur présente la vraie robe c'est seulement ce vêtement cousu au ciel qui peut être autorisé à entrer au ciel et accepté par le Dieu Tout-Puissant, par les anges de Dieu. Parce que le vêtement qu'ils ont, la robe de justice qu'ils ont, a été fabriquée au ciel. Toute forme de vêtement, toute forme de robe fabriquée ici dans ta localité là-bas, et tu dis, j'ai mes feuilles de figue cousues comme Adam et Ève. Ça, ça ne coupe pas la nudité. Ils étaient nus à cause de leur péché, à cause de leur injustice. Ils avaient honte d'eux-mêmes. Alors, ils ont coupé des feuilles de figuier et ils ont cousu pour se faire pas cousu cousu au ciel, sur la terre et pas bon pour le ciel. Vous voyez le type de vêtements là, il emporte. je n'ai pas beaucoup coupé. Il dit, je suis mieux que tel tel. Ils disent, je vais à l'église. Alors, j'essaie de me comporter et de vivre soigneusement le dimanche pendant 2-3 heures à l'église. Maintenant, quand ils sortent, ils continuent à mentir. Quand ils sortent, ils continuent à voler. Quand ils sortent, ils continuent à se bagarrer. Quand ils sortent, hein, ils continuent dans leur cruauté et dans leur mal. Alors le dimanche suivant, ils retournent encore. Oh Dieu, je suis là encore. Je veux coudre mes feuilles de figuier. Ce que je n'ai pas fait, je l'ai fait. Ce que je devais, je devais faire, je, je n'ai pas fait. Et ils font le signe de la croix au nom de Jésus. Amen. Et ils sortent et ils continuent dans leur péché ce type de vêtements-là, vêtements religieux, l'Église ne t'amènera pas au ciel. C'est comme ce que Adam et Ève ont cousu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Alors Christ est venu et il dit, tu ne peux pas coudre un vêtement de justice donné, un vêtement de sainteté qui te rendra acceptable au ciel. Il dit, j'étais là-bas toute l'éternité je suis venu te donner un vêtement du ciel, un vêtement et la robe de justice qui vient du ciel, et je la portais, et je te la donne gratuitement, et tu l'auras ce soir. Alors, quand le ciel te regarde, il voit la justice de Christ sur toi, il voit la sainteté de Christ sur toi, et les anges vont apprécier, ils vont se réjouir parce que tu t'es repenti, et tu es venu au Seigneur, le salut qui vient avec la sainteté, la justice, à travers Christ, le crucifié dans toutes les nations. Ça viendra sur toi. Je dis ça viendra sur toi. Est-ce que je peux entendre bon bon Amen? Ésaïe 55, verset 5. Isaïe 55, verset 55. Voici, tu appelleras des, nations que tu ne connais pas, les nations qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'étaient pas connectées à Christ, qui n'étaient pas converties. Il dit, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations au pluriel, et les nations au pluriel, et les nations qui ne te connaissent pas, accourront vers toi. C'est ce que nous faisons quand nous réalisons que seul Christ a la justice qui sera acceptable au ciel, aucun autre homme, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, depuis, Adam, depuis Paul, Saint Augustin, Saint Moïse, Saint David, personne ne peut te donner cette justice et ce salut, seul Christ. Et quand tu l'entends, maintenant, Christ est venu, et Christ a été crucifié. Et il a été crucifié pour toi. Et il va te donner gratuitement. Ce salut maintenant, tu ne peux pas l'avoir ailleurs. Seul en Christ, tu pourras l'avoir. Tu dois courir à lui. À cause de l'éternel ton Dieu. À cause de l'éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Qui te glorifie. Laissez-moi vous rappeler quand Adam et Ève, finalement, ont apparu devant Dieu avec les, feux de figuier, il les a regardés et il a dit, c'est quoi ça D'où est-ce que ça vient Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça Ils n'étaient pas glorifiés. Alors, quand Christ est venu et il a mita sa, son vêtement de, justice devant le ciel, devant les anges, devant le Dieu Tout-Puissant. Tu as l'air glorieux. Et ça va t'arriver ce soir. Glorifié. Les anges vont te regarder ils diront, ça c'est glorifié. Parce que c'est la justice de Christ qui t'a été donnée, que tu portes. Le salut vient pour la gloire de Dieu, avec la splendeur du Seigneur avec la beauté du ciel sur ta vie. Comment est-ce que tu peux l'avoir? Comment est-ce que ça peut arriver? Verset 6. Verset 6 dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Quand tu veux acheter des vêtements sur terre, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de la maison et tu vois là on peut coudre. Tu cherches un lieu où ce vêtement peut être fabriqué pour toi. Maintenant, dans le spirituel, si tu veux ce saint vêtement, ce vêtement de justice, celui qui est fabriqué depuis le ciel et celui qui est venu de Christ, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois chercher, chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Quand? Le lieu le plus proche où tu peux l'avoir, le lieu le, plus apprêté, ce salut, cette sainteté, cette justice, ce vêtement de justice, c'est la croisade comme celle-ci. Autour, depuis le début de la prière, les petits cœurs, ces trompettistes, la chorale, les chorales de toutes les nations et les prières qui sont faites partout. Et ton cœur est attiré au Seigneur quand tu écoutes le message de l'évangile, et il dit maintenant, voici le jour du salut, ça c'est le meilleur moment, c'est le moment le propice pour chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. invoque le tandis qu'il est prêt. Maintenant, comment l'invoquer Comment peux-tu l'invoquer Disons par exemple maintenant, quelqu'un était sale. Et il porte des habits sales. Hein. Maintenant, il veut mettre de nouveaux habits. Et tu lui donnes de nouveaux vêtements. Et il place sur les habits sales. Le corps est sale. Les habits sont sales. Et met les nouveaux habits sur les habits sales. Comme il marche, la, la sueur du corps qui n'était pas lavé depuis plusieurs jours la sueur et l'odeur sortent. L'odeur qui sort des vieux habits, l'odeur aussi sort. Parce qu'il associe le vieux à, au nouveau. Qu'est-ce que nous faisons Si nous voulons avoir les profits des nouveaux habits, nous, nous ôtons les anciens habits sales, souillés, qui sentent. Alors, nous nous allons nous laver, nous faisons un bon bain. Et comme nous sommes propres, nous portons maintenant les nouveaux vêtements sur le corps propre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu veux avoir la robe de justice de Christ. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller point bain. Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Dites-moi, rien que le sang de Christ. Qu'est-ce qui peut ôter toutes les tâches, rien d'autre que le sang de Jésus. Si tu marches dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion avec lui et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Christ te lave comme tu viens, tu te détournes des souillures. Mais si tu es, comme le cochon, le cochon que le propriétaire lave, immédiatement après être lavé, il retourne encore dans le bourbier pour s'enrouler dedans. Alors, il a pas, c'est pas la peine de laver le cochon, mais comme le Seigneur nous lave et nous purifie et met la robe de justice sur nous gratuitement, racheté de la du calvaire, nous marchons dans la nouveauté de vie et les anges vont continuer à apprécier que cet homme, cette femme s'est détournée et elle marche maintenant, il marche dans la justice du Seigneur. Tout ce que j'ai expliqué maintenant, laissez-moi vous lire ça dans le verset 7. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voix. C'est ce qui nous rend, qui nous fait sentir qui fait que nous sommes sales, souillés aux yeux de Dieu. Nous devons abandonner cela, que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il retourne à l'éternel, qu'il retourne, tu dois abandonner, tu dois abandonner, tu dois quitter toutes ces choses avant de revenir. Tu ne peux pas dire, ah me voici, Christ, me voici. On a dit que tu as le vêtement de justice, tu as la robe de justice et tu as ce salut pour moi. Me voici, je viens. Non, tu dois abandonner tes voies. Et l'homme d'iniquité s'est pensé qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. C'est qui le il Il aura pitié. J'ai dit, c'est qui le il là Est-ce que tu es là Est-ce que peut te voir là-bas la miséricorde viendra pour toi. Le salut viendra pour toi. Le pardon viendra pour toi. Et il aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Tout ce que tu as jamais fait de mauvais, tout ce que tu as jamais dit de mauvais, tout ce que tu as jamais mis ta main, ton pied, ta bouche, tes yeux de mauvais, pour pratiquer, le Seigneur te pardonnera ce soir. Et il va changer ta vie. Tout deviendra nouveau dans ta vie à part de ce soir au nom de Jésus. Rappelez-vous, ça c'est l'évangile du salut, l'évangile du pardon, l'évangile de sa justice venant pour toi. Et tu l'auras ce soir. Verset 8, verset 8 dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Le Seigneur nous dit qu'il y a des gens qui veulent le faire spirituellement, comme ils le font physiquement, naturellement. Si nous voulons avoir un nouveau vêtement, il faut payer nous voulons avoir une nouvelle tenue, il faut payer. Mais il dit, ça ce n'est pas mes voies. Tu ne peux pas payer. Tu ne peux même pas payer pour avoir un bon vêtement dans certaines parties du monde. Tu n'as pas l'argent. Alors, ceci qui est cousu au ciel, la robe de justice, la robe, le vêtement de sainteté et le salut du Seigneur, tu ne peux pas payer pour la voix. Une seule personne a pu payer cela. Même Moïse ne pouvait pas payer pour Aaron, pour Marie, ou payer pour qui que ce soit. Parmi les enfants d'Israël, même David n'a pas pu payer pour Salomon ou payer pour Absalom. Même Pierre n'a pas pu payer pour Marthe ou qui que ce soit. Seul Christ peut payer ce prix-là. Et voilà pourquoi tes pensées, je vais mieux faire. Ça, ce n'est pas les pensées de Dieu. Je vais payer pour ce que j'ai fait. Une fois que tu paies pour ce que tu as fait, c'est terminé. Parce que l'âme qui paye, c'est celle qui mourra. Et le seul prix que tu peux payer, c'est la mort. Et une fois que tu meurs, tu es parti pour toujours. Et tu iras de l'autre côté, dans l'au-delà. Alors, la pensée de Dieu, c'est que maintenant, tu ne peux pas le faire toi-même. Je le ferai pour toi. Je vais envoyer mon fils unique il va mourir pour toi. Il va porter ton châtiment. Ensuite, tu seras libéré. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Alors, tu dois prendre les pensées de Dieu et les voix de Dieu ce soir. Le salut viendra pour toi. Tu ne vas plus essayer. J'essaie, j'essaie de mieux faire. oh, j'ai toute nouvelle page je suis en train de réduire ma fumée. Je fumais 10 chaque jour. Maintenant, je fume 5. Je suis en train de diminuer un peu, un peu, un peu. Ça ne peut pas marcher. Ah. Est-ce que tu peux vider l'océan avec un verre, avec une, coupe, et tu vas à l'océan, tu prends un verre, et tu verses ça par terre. Tu retournes, tu prends encore un autre verre, tu remplis et j'essaie de vider l'océan. Tu ne peux pas vider l'océan avec un verre ou une coupe dans ta main. Ton océan de péché, ton puits d'iniquité, tu ne peux pas vider cela avec le peu d'efforts que je fais. Je sais, je sais. Seul Christ peut le faire. Et Christ l'a déjà fait pour toi. Christ l'a déjà fait pour moi. J'ai dit Christ l'a déjà fait pour moi. Et comme tu viens ce soir, il va te pardonner. Il va purifier ta vie. Il va changer ton cœur. Alors, tu auras le salut et la sainteté, la justice à travers le crucifié dans toutes les nations où tu te trouves. Verset 9, il dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10, et de comme la pluie et la neige descendent des cieux, comme la pluie descend hein, et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les nations et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, la parole du salut qui sort de, la, de moi, la parole de guérison qui sort pour toi, la parole de délivrance qui sort pour toi. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu va avoir d'effet dans ta vie. La parole de Dieu apporte le salut, tu auras le salut. Elle apporte la guérison, tu auras la guérison. Elle apporte la délivrance, tu auras la délivrance ce soir au nom de Jésus. Miracle. Crie miracle. Pour qui Ça vient pour toi. Gloire à Dieu. Tu ne vas pas rater ça ce soir comme la pluie descend et comme la pluie tombait, qui peut lever les yeux et dire pluie, retourne d'où tu viens. Personne. Et comme la pluie tombe, ainsi les bénédictions du salut, de guérison, de délivrance, de rédemption viendront sur toi ce soir. Et personne ne pourra te priver de ce miracle au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point, le secours surnaturel de la croix pour toutes les nations. Le secours surnaturel de la croix pour toutes les nations. Ceux qui étaient désespérés avant cette période, quand vous avez Jésus-Christ dans votre vie ce soir, le secours viendra. La consolation viendra. Vos larmes sont effacées. Votre tristesse est enlevée. Maintenant, voyez la situation. Quelqu'un est pauvre, misérable, malade, presque mourant. Un petit enfant vient et il dit, je vais t'aider. La personne dira, va-t'en, tu ne comprends pas de quoi tu parles. Quelqu'un qui ne peut même pas prendre soin de lui-même, et il vient, et il dit, je vais t'aider. Il dit va-t'en, prends soin de toi-même d'abord que tu vas m'aider. Nous étions tous dans le péché. Nous étions tous dans le mal. Et nous n'avions pas de secours de nulle part. Maintenant, quelqu'un qui lui-même est esclave du péché, un captif du péché, tout être humain sur terre, que lui-même n'est pas capable de tenir debout droit chaque jour de sa vie. Maintenant, il dit, je vais t'aider. Non, il ne peut pas aider. Le philosophe ne peut pas aider. Les psychologues ne peuvent pas aider. Ceux qui sont de l'autre côté de la rivière ne peuvent pas aider. Celui qui est dans la jungle ne peut pas aider. L'herboriste ne peut pas aider. Regardez sa famille. Regardez également son apparence. Il ne peut pas s'aider lui-même. Ce n'est pas toi, qui va aider. Mais le secours vient d'en haut. Le secours vient d'en haut, de Dieu. Et ce Dieu qui dit, je vais t'aider, ce secours est venu maintenant. Je me réjouis avec toi, comme tu acceptes le secours de Dieu ce soir, tout besoin de ta vie sera pourvu au nom de Jésus. Esaïe 41. Esaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, ce n'est pas Esaïe qui parle, c'est le Dieu Tout-Puissant qui parle et dit ne crains point. Est-ce que tu vas me sauver? Ne crains point. Est-ce que tu peux me guérir? Ne crains point. Est-ce que tu vas me secourir? Ne crains point. Est-ce que tu vas me délivrer? Ne crains, rien. Le secours est venu. Pour toi, le secours est venu. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que les femmes ne peuvent pas faire, ce que les herboristes ne peuvent pas faire, ce que les gens de l'autre côté de la rivière ne peuvent pas faire. Le Dieu Tout-Puissant qui n'a jamais perdu une bataille. Le Dieu Tout-Puissant qui est puissant et puissant et fort. Il te dit ce soir, ne crains rien. Vous savez, des gens, ils disent, « Oh, je suis un péché terrible. Hein. Et j'ai fait vraiment tellement de mauvaises choses. Est-ce que Dieu peut me sauver Ne crains rien. J'ai fait ce que je... J'ai même du mal à me pardonner moi-même. Hein. J'ai été insensé. J'ai été sale. Je suis mauvais. Et je suis allé dans le crime. Je suis un criminel. Est-ce que Dieu peut vraiment me pardonner Ne crains rien. J'ai la maladie. J'ai la déformation. J'ai l'oppression. J'ai les attaques. J'ai la folie. J'ai quelque chose que... Euh, est-ce que Dieu peut m'aider Ne crains rien. Je te regarde. J'ai dit, je te regarde. Et je te dis, ce soir, ne crains rien. Il va balayer tes problèmes. Il va pardonner tes péchés. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Pense à cela, pense à cela. Il parle à tout le monde, dans toutes les nations. Et seul Dieu peut dire je suis au Nigeria, je suis au Ghana, je suis au Libéria, je suis en Amérique, je suis en Europe. Au même moment, partout où vous êtes, c'est pourquoi il est Dieu. Personne d'autre dans tout l'univers ne peut être partout, avec tout le monde, à tout moment, à la fois. Seul Dieu et Dieu est avec toi là-bas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ton problème est résolu. Le Créateur dit, je suis ton Dieu. Le Sauveur dit, je suis ton Dieu. Le Guérisseur dit, je suis ton Dieu. Celui qui peut ressusciter les morts et le ramener à la vie, dit, je suis ton Dieu. Félicitations ce soir. Le le Seigneur t'a mis dans une place spéciale. Il dit, je te fortifie. Tu es si faible, tu n'arrives pas à marcher, les pieds sont paralysés. Peut-être tu es totalement faible de l'intérieur. Même respirer, c'est un problème. Le Seigneur dit, comme tu vas commencer à prier ce soir, et tu te connectes au Seigneur, il va te fortifier. Tu vas te lever, marcher. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Et toute mauvaise chose de ta vie, tout sera balayé et dit. Oh, oui. Maintenant, quand Dieu dit oui, ce oui-là sonne dans tout, dans tout le ciel et sonne partout sur la terre. Quand Dieu dit oui, ce oui-là entre dans les oreilles du diable et, il devient sourd. C'est comme une flèche. Quand il dit oui, c'est comme une lance et le diable va fuir. Les démons vont fuir loin de toi. Il dit oui, oui, je viens à ton secours. Oui, Dieu te soutient de ma droite triomphante. Si je suis sauvé, est-ce que je peux tenir? Si je suis sauvé, toutes ces choses que j'ai commises pendant longtemps là, est-ce que ça ne va pas revenir et me lier encore Non. Dieu dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Gloire à Dieu. Quelqu'un là-bas, je dis gloire à Dieu. Verset 13. Car je suis l'éternel ton Dieu, l'éternel ton Dieu. Que tu abandonnes Satan, parce que Dieu ne va pas te partager avec Satan, ne va pas te partager sa gloire, ne va pas partager quoi que ce soit. Il ne partagera pas le trône de ton cœur avec notre personne, avec Satan. Quand tu abandonnes totalement le péché, et Satan, il dit, Jusqu'à je suis l'éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours tu as entendu la voix du Seigneur comme un micro. Et la voix du Seigneur vient à travers moi te disant, me disant de te dire que Dieu vient à ton secours. Les impossibilités seront possibles dans ta vie. Le salut te sera donné. La guérison te sera donnée. Et tous les liens de ta vie seront totalement brisés et brisés. Et tu es libre ce soir au nom de Jésus. Tes péchés seront pardonnés. Ton joug sera brisé. Ta maladie sera guérie. Ta calamité sera ôtée. Le Seigneur va te transporter. Tout ce qui te concerne, et il enregistrera tout au ciel. Et partout tu iras, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur dira, ça c'est mon fils, ça c'est mon fils. Quand Satan va vouloir dire, non, non, non, arrête-toi, c'est mon fils. Et quand les maléfiques vont dire, arrêtez-vous là-bas, ça c'est mon enfant. Tu deviens enfant de Dieu ce soir. Et tout va changer de mieux pour toi au nom de Jésus. Bienvenue. Bienvenue. Sois le bienvenu aux bénitions de Dieu. Sois le bienvenu au salut du Seigneur. Sois le bienvenu à la provision du Seigneur. C'est pour toi. Je me réjouis avec toi. La tête baissée, les yeux fermés maintenant. C'est le moment. Nous voulons avoir les profits. Nous voulons avoir les bénédictions de ce salut, le salut du ciel, le salut de Dieu, tu veux ce salut maintenant. Christ a pourvu pour toi. Tu dis, Seigneur, j'abandonne Satan, j'abandonne le péché, j'abandonne le mal. Tu as promis m'aider et je veux ce secours. Je viens pour la robe de justice. Prends-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je me détourne du mal. Où es-tu? Le Seigneur t'attend. Si c'est toi, lève la main là-bas. Lève ta main. Dis Seigneur, lève ma main. Je me soumets. Je me soumets. Je me donne à toi. Je veux avoir ton salut. Je veux avoir ton pardon. Où es-tu? Où es-tu? Lève ta main. Lève cette main-là et dis, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Je ne vais pas rester avec Satan. Je ne veux pas rester dans mes péchés. Je viens, je viens. Et je te reçois comme mon sauveur. Lève cette main. Si tu lèves la main, lève-toi sur tes pieds. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, lève-toi. Et dis au Seigneur, pourquoi tu te lèves, pourquoi tu lèves la main Seigneur, je viens. Souviens-toi, aller à l'église seul ne règle pas le problème. Rappelle-toi, j'appartiens à la chrétienté, ça ne règle pas le problème. Je suis né en tant que chrétien, ah, ah, il n'y a rien de pareil. Ton cœur était mauvais, tu mentais, tu trichais, tu volais maintenant. Christ dit, je t'offre le salut, je t'offre le pardon. Lève cette main, et lève-toi et dis, Seigneur, me voici, prie maintenant, me voici, Seigneur. Je me donne à toi. Où es-tu? Où es-tu? Prie. Ne permets pas la porte de se fermer sur toi ce soir. Tu peux avoir ce pardon maintenant. Dans toutes les nations, là où tu es, rappelle-toi. Christ l'a fait sur la croix du calvaire. C'est pour tout le monde, dans toutes les nations. Lève ta main partout où tu es. Dans n'importe quelle nation, dans n'importe quel pays, n'importe quelle localité. Lève-toi maintenant. Dis Seigneur, je me donne à toi. Nous allons prier ensemble. Père, au nom de Jésus, nous amenons tous ces gens-là qui lèvent la main. Nous les amenons devant toi donne le ton salut au nom de Jésus. demandons, Seigneur, que tous les péchés passés, pardonne-les au nom de Jésus. Leur vie sale, purifie-les, lave-les, touche-les au nom de Jésus. Seigneur, la faiblesse de leur vie, je prie que tu transformes cette faiblesse en force et ils ne commettront plus ces choses au nom de Jésus. Je prie que cette robe de justice que tu as fabriquée au ciel, que Christ a apportée et que Christ a pourvu pour tout le monde, à travers sa mort sur la croix du calvaire, je prie que cette robe de justice, de sainteté, accorde-les à tout le monde au nom de Jésus. Écris leur nom dans le livre de vie, au ciel. Et je prie, finalement, quand ils quitteront ce monde, ils seront avec toi pour toujours au nom de Jésus confirme-le dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Toujours debout, que Dieu vous bénisse. Nos conseillers sont là. Ils vont prendre des informations sur vous. Nous allons prier après pour les malades. Écrivez-leur les informations requises le numéro de téléphone, les renseignements nécessaires. Les adresse, tout. Nous autres soyons dans la prière. Dieu va te toucher ce soir. Et nous croyons que ce soir, c'est ta soirée. Prenez les noms. Vous qui êtes en ligne, il y a un lien, cliquez dessus et vous allez remplir le formulaire. Vous qui êtes en ligne dans les nations, recevez les nouveaux convertis. Le lien est là. de croire à l'homme de Dieu, Jésus t'a sauvé. Et ce salut est réel. Recevons rapidement les nouveaux convertis dans nos différentes églises, dans nos nations. Tu dit à sauvé, Numéro WhatsApp à l'écran. Plus 234 70 52 78 13 89. Vous pouvez envoyer aussi vos informations sur ce numéro-là pour être connecté à Christ immédiatement. Tu ne repartiras pas les mains vides. D'ici là, la puissance de Dieu sera libérée. Ce soir, c'est ta soirée. Préparez-vous dans la prière pour votre miracle. Quelque chose vient. La puissance vient. Ce soir, c'est ta soirée. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir. L'homme de Dieu est prêt. Lève-toi maintenant. Gloire à Dieu. Tout le monde, j'ai dit gloire à Dieu. Et tu sais que ton miracle est maintenant, ta délivrance est maintenant, ta guérison c'est maintenant, crie Alléluia. Maintenant, tu dois espérer que Dieu n'est pas un menteur, que Dieu est fidèle et vrai. Ce qu'il a promis faire, il le fera. Et ce qu'il a dit que tu auras, tu l'auras. Quand tu viens avec cette espérance, avec cette foi, avec cette confiance, crois que ce qu'il a dit, il l'a confirmé. Et il va le confirmer dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es aveugle, tu vas espérer que ce qu'il a dit faire, il le fera. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Tu as mené quelqu'un sous et mieux Tu ne vas pas regarder d'autres personnes. Tu sauras que ce garçon, cette fille, cet homme, cette femme, sous et muet la puissance d'en haut va le toucher, va la toucher, et le miracle va se produire. Et quand tu vas ouvrir tes yeux pour vérifier, tu vas vérifier avec la confiance que tu sais que Dieu ne peut faillir. Si tu es paralysé, tu es couché là-bas, ce n'est pas seulement que nous prions pour prier ou pour prier seulement. C'est pour que la puissance Viens sur toi là-bas, et la puissance va fortifier tes os, fortifier tes jointures, et tu vas te lever et tu vas marcher. Et tout défi que tu as, tout problème que tu as, tu dois comprendre. Tu as dit, je te guérirai, viens à ton secours, je vais te délivrer. Et tu sais qu'il va le faire tu viens avec cette attente. Et pendant que nous prions, tu sais que Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans ta vie. À l'œuvre dans ton, dans ton cerveau, dans ton corps. À l'œuvre dans, ton, dans ta pensée. Prépare-toi. Comme nous prions maintenant. La puissance va venir. Tu lèves une main et tu mets la main là où tu as le problème. Et tu sais certainement que le Seigneur va confirmer le miracle, la guérison, la délivrance dans ton corps. Père, nous te remercions pour ta fidélité. Merci pour la puissance qui ne peut faillir. Nous te remercions pour la promesse que tu as donnée. Tu n'es pas un menteur. Ce que tu as promis faire, tu le feras définitivement. Tu as promis guérir ton peuple. Et tu as dit que la guérison sera pour toutes les nations. Ta santé salvatrice qu'on révélée et confirmée dans toutes les nations. Je prie Seigneur, en ce moment même, entre en action, action surnaturelle, et guéris ton peuple. Au nom de Jésus, je prie Seigneur, quel que soit ce que le diable a fait, quel que soit ce que les mauvais esprits ont fait, quel que soit ce que les maladies, les infimités ont fait, dans n'importe quelle vie, révoque cela maintenant, dans chaque vie, au nom de Jésus. Je prie que tu envoies ta santé salvatrice sur chacun, la guérison pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde. Brise toute chaîne dans la vie des gens au nom de Jésus. Tout joug sera détruit, toute œuvre du diable détruit là et qui est des manifestations spectaculaires partout maintenant au nom de Jésus esprit de folie, d'insanité, je te commande, sors au nom de Jésus. Toutes ces choses qui bougent dans le corps, qui causent la destruction, qui causent la mort dans la vie des gens, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Seigneur, je prie. l'arrière d'enflement dans le corps, les tumeurs, quel que soit le nom, je prie que tu les touches maintenant et que, selon leurs besoins, et tu enlèves tout. Tout enflement disparaisse au nom de Jésus. Ceux qui sont malades, quel que soit le niveau, même au point de la mort, je prie que tu envoies la vie maintenant dans le corps. Guéris-les au nom de Jésus. Tout ce qui est appelé maladie incurable, guéris-les maintenant. Guéris-les maintenant. Affranchis-les maintenant les yeux aveugles, soyez ouverts au nom de Jésus. Langue muette, parlez au nom de Jésus. Oreilles sourdes, commencez à entendre au nom de Jésus. Paralysés, ayant AVC ou les os brisés, cassés, fracturés, que la puissance de Dieu vous touche maintenant. Soyez guéris, soyez délivrés, levez-vous et marchez. Partout, Seigneur, à ma gauche, à ma droite, devant, derrière, partout. S'il y a quelque chose qui est œuvre du diable, détruis-la maintenant, Seigneur. Affranchis tous les captifs maintenant. Ici et dans toutes les nations. Confirme-le par ta grande puissance. Au nom de Jésus, j'ai prié.